бул орнотуу боюнча ток күчү чыңалуу жана каршылык кандай байланышта экенин көрөбүз чынжырда керектүүчү катары төрт удаалаш туташкан өткөргүчү бар каршылык магазинин алалы бул учурда бардык өткөргүчтөрдүн каршылыгы ар башка болот каршылык магазинине чынжырдагы чыңалууну билүү үчүн вольтметрди жарыш туташтырабыз чынжырдын калган бөлүгү ток булагы ачкыч амперметр жана чынжырдагы токту башкаруу үчүн реостаттан турат ток күчү туруктуу чыңалууда каршылыктан кандай көз каранды экенин аныктайлы бул үчүн каршылык магазиндин жардамы менен чынжырга каршылыгы бир ом андан соң эки ом жана төрт ом өткөргүчүн кошобуз реостаттын жардамы менен ар бир учурда чыңалууну колдоп турабыз мисалы эки вольт тажрыйбанын жыйынтыгын таблицага жазалы тажрыйбадан мындай жыйынтыкка келебиз өткөргүчтөгү токтун күчү ошол өткөргүчтүн учтарындагы чыңалууга түз пропорциялаш жана өткөргүчтүн каршылыгына тескери пропорциялаш